Hepiniz merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben Today I react to the song of Defcon Veget and Sian. Siant. I think Siant. Six and Six Siant. <laughs> I think it's Siant. The song is called Yanilma. Yanilma smash a like abonne all and follow me on instagram bro follow me on instagram let's go we can start this video let's go enjoy this video enjoy this video let's go bro def can <laughs> okay What, bro? bro? What, bro? Wait. Wait, bro. Wait, wait, wait. <laughs> nice clip. Clip is nice. Sağım soluna derken What? What? What? Did you hear a beat? Did you hear a beat? No, <laughs> no, bro, no, bro, no, bro. This song, <laughs> I don't know, but wait, I wait, I find lyrics, bro. Can I find lyrics in French? I translate it. La video, it, it will be cool, bro. I have lyrics. We can Şehir nefesimi kesti Her şeyimi yıktı da ezdi Sonu beter olur ama olmadı Ölüme düşerken beni kollar I like reverb I like reverb It's nice bro It's nice 80 boy yürek Allah'tan Adım velet ama hep ön yargıdan Korktum olanlardan Ya da düşüncemin en aptal olanından kaçtım Çalmadım aktan kalbime sor korkmam açmaktan Volkanik bir dağ patladı Kimse yüreğimin acısını sormadı Bu yüzden yüzümden Nice nice nice nice nice nice Lyrics is good I don't know uh, Vejet Düşmemiş bir hüzün var bir görsen Kaç piksel düştü yüzümden kurtaramaz beni bir filtren Ufaktan yeah. yol alacaksın gitmeden well when he say pixel, you know when he say pixel something like that like i don't know how many years old he have you know i don't know how i don't know how many years old he have this man veget i don't know i don't know Sen söyle kimle bu dava Kar yağdı dağlara maçı düştü korkma ben buradayım hala Tut elimin içini ölç nabzımı ben ölmedim hala Bu no, benim direnişimi tek şey. No bro, no bro, no bro This man is, is good This man is a legend, you know <laughs> I don't know, I don't know but this man is good rapper Is good rapper, I like I like this song bro I like this song kaderine nefsi müdafaa Bro. What? What bro? No bro. Reverb is good. Reverb is good. Lyrics is good like when you say like uh, left left and right, like like something like that, you know. It's it's good, bro. It's good. It's good. Lyrics is good. I like. I like lyrics. Her şeyimi yıktı da ezdi Son gece olur dedi ama olmadı Ölüme düşerken beni kollar Adım dev yapım sert akıl ters bakıp geçer dur nasıl der Defkan Defkan is here bro Defkan is here I, <laughs> I'm waiting this man. I'm waiting this man. This man is He's good rapper bro. He's a legend. Doluyorum alayına oltama takıl gel Yürüyorum yukarıya doğru hızlanır der Beni dene yere çakılsak Senin yürüdüğün akım ters Bitch içim pis dişim fly ama copy pass Herkes aynı şekil boz Dika benim boss Nice nice nice nice nice bro Nice bro nice bro I, I like when he rap you know I like when he rap He rap very very good rap very very good. I like this man. I like this man. Kolaysa demir koz Kafam matematik aynı mekim toz Beni batıyorum sanıyorsun elim koz Siz kafanızı dik tutun çekin toz Ya ya ya ya ya Yaptığın işler minimum Biz minimum Ama benim için Minimum <laughs> Nice Nice nice Nice bro Çok iyi Çok iyi Çok iyi bro Go clinical Kimse beni yumuşatamaz Sürü kalabalık ama kurd yakallar İçimden ne dertler düşer olmaz düzenim Wow ama ben ayakta kalmaya alışmışım be güzelim. Reverb çok iyi. Reverb çok iyi. Reverb çok iyi. Verse, iki verse İki verse çok güzel. İki verse çok güzel. Defkan, Defkan çok güzel. Bir verse çok çok güzel bro. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bana ki yanılayım. Yarın onu sabah. Nice, bro. Nice, bro. Nice, nice, nice, nice. This song is no, bro. No, bro. I like this song. J'ai grave kiffé la chanson. J'ai grave, grave kiffé la chanson. J'espère que ça, vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu parce que ces mecs, ils sont, ils sont carrés, frère. Ils sont tarpins, tarpins lourds. Ils sont tarpins, tarpins forts. Vous voyez les délires ou pas <laughs> Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'était votre gars, YK et je vous dis, Guru see you. Brrr.